Salutare tuturor! Sunt multe discuții cu privire la viteza de deplasare optimă din punct de vedere al consumului a unui automobil cu caroserie de tip SUV, dar eu nu am văzut până acum niciun test care să arate valori exacte. Nu este intenția mea să prezint strict consumul mașini de test, ci evoluția consumului la creșterea vitezei. În timp ce valorile concrete de consum depind de mulți factori, curba de consum depinde în special de forma caroseriei și, bineînțeles, viteza. Pentru referință, mașina de test este Hyundai Kona cu motor 1.6 turbobenzină, 177 de cai putere, transmisie integrală, cutie 7 DCT echipată cu anvelope de iarnă. Am resetat computerul de bord la fiecare viteză de test și am rulat cât mai mult posibil cu cruise control activat în modul confort. Începem testul la viteza de 60 de km pe oră în treapta 5-a și după un kilometru notăm prima valoare, 5,1 litri la 100 de kilometri. Intrăm pe autostradă și trecem la 70 de km pe oră, resetăm computerul de bord și rulăm numai puțin de 5 km la această viteză în treapta 6. Consumul se stabilizează la 4,7 litri la 100 de km. Amuzant a fost faptul că o mașină a stat în spatele meu vreo 2 km șoferul fiind probabil surprins de viteza mea de deplasare și neînțelegând motivul. Până la urmă a observat camerele și m-a depășit liniștit. Continuăm la 80 de km pe oră, cutia schimbă în ultima treaptă și rulăm încă 5 km. Rezultatul este de 4,8 litri la 100 de kilometri. Începem să ne apropiem de viteza camionelor care ne depășesc la 90 de km pe oră. Mergem 5 km și obținem o valoare de 5,5 litri la 100 de km. Trecem la 100 de km pe oră și rulăm din nou 5 km la finalul cărora avem o medie de 6,3 litri la 100 de kilometri. Ultima viteză de test este 110 km h Observăm un consum de 7,2 litri la 100 de km după parcurgerea 2,5 km. Concluziile mele Rezultatele obținute ne confirmă ceea ce bănuiam, dar de data aceasta cu valori exacte. Cel mai mic consum este la viteza de 70-80 de km pe oră, unde cutia este în ultima sau penultima treaptă, motorul are turația la valoarea minimă recomandată, iar rezistența opusă de aer la înaintare are încă o valoare redusă. Cam aceasta este viteza de deplasare pe DN1 între București și Ploiești și de aceea nu este surprinzător faptul că în general aici se obțin cele mai mici medii de consum. Consider un consum acceptabil cel obținut la viteze de 90-110 km h care sunt valorile normale pentru extraurban, cu până la 7,2 litri la 100 de km. Transpuse în procente, Cifrele arată un adevăr surprinzător. La viteza de 110 km pe oră, consumul este cu 50% mai mare decât la viteza aleasă drept referință de 80 de km pe oră. Peste 110 km pe oră, consumul crește rapid și te face să te gândești dacă ai nevoie de transmisie integrală, care adaugă cam 10% la consum, o caroserie înaltă și o gardă la sol mare, pentru a rula pe autostradă cu viteze de 130 de km h sau mai mari. Asta vorbind strict din punct de vedere al consumului. Dar să nu uităm că o transmisie integrală îți oferă o ținută de drum, în special în condiții grele, superioară unei transmisii pe o singură punte, indiferent care ar fi aceea. Fiecare trebuie să-și aleagă tipul de mașină în funcție de modul de utilizare a acesteia. Nu degeaba se spune că există o mașină potrivită pentru fiecare. Sper că ați găsit util acest test și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!